maksud dan tujuan Allah menciptakan kita agar kita mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan-ketaatan dan rangkaian-rangkaian ibadah kepadanya subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah mengatakan maksud Allah tabaraka wa taala menciptakan kita agar kita mengisi waktu kita dengan menghambakan diri kita kepadanya dengan menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Manusia terbaik di permukaan bumi adalah manusia yang paling mengisi waktunya dengan ibadah.